Hapa, Ibai Alzaganaz, mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Uda pasa ostean, ba, osoko bilkurak eta gure funtzionamentu normala berreskuratu gendun, eta irailaren hogeta bostean osoko bilkura egon zan aurreko asteetan betiko moduen batzordeak be e, egin ziren. Gaietako batzuk ba, adostasun osoa eukizeran, hau batez onartu ziren esaterako jata ondo erabiltzen dauen lokala ba, debalde izten jarraitzeak beste alde batetik ba, beste kreditu aldaketa bat egon da 2008ko zeigarrena kasu honetan ba, hainbat eh, tramite administratibo eta egiteko erabiltzen dan softwarean ba, ba, bueno, inbertsinoak egiteko IE iruroko eta marmile euroko kreditu aldaketa bat zan, eta gerakinetik edo remanentetik e, ekartzeko zan. Hori beha hau batez hartu izen zan. Edo RPT-an planteatutako aldaketa bat. Horre ekonomi zailan postu bat amortizatu da, e, jubilazio bat dalata, eta hori aprobetsatuz, ba, e, diruzain postue edo ba, e, atara da horrek errepetean aldaketa egitea suposatzen zeuen eta aldaketa hau aprobetsatuz egin da beste aldaketa bat be, ba, postu jakin batzuetarako zuzendaritza eta teknikari postu jakin batzuetarako ba, oin arte egon izkuntz eskakizune bardintzeana eta laugarren e, izkuntz eskakizune ba, egiteana edo esartzeana hori be, hau bat ez hartu izen zen. Beste gai batzun artean, elordi eh, ganen egin beharreko ba, plan partzialaren eh, aldaketa bat planteatzen zen. Foru arauak aurre ikusten dau, errepidetik, hogeta bost metrora eh, eraiki beharra dagoela gitxienez. Eta ba, lehen hautik egon diren e, mungiko arauek beste irizpide bat erabiltzen zerean, eta orduen hor batera ezintasun edo kontra esan bat aurkitzen zen plan partzial honetan planteatzen sana san, ba hori muga hori 12 metrotan iztea. Aigu eta bai elkarrekin podemos kasu honetan asteni duen ginen, beraz ba e, aldeko 11 boskagaz eta 6 astentzinoekaz e, onartue izen san. Eta azken orduen urgentzia sartu zen beste gai bat, izen zen, noin dala hile batzuk ja, ipatu gendun, udal eraikinen garbik zerbitzuen esleipen barri bat egin behar zala. Bere momentuen be, guk e, esleipen horren baldintza doi jasotako aldaketa batzuk positiboki baloratu gendu zen, bat be, langileen baldintzakaz eta langileek egindako eskakizun batzuk e, ba, bueno, onartu edo eta eh, hartzen zirelako. Baina badakizue guk uste dugule udal zerbitzu batzuk, holan modu iraunkorrean eh, eskaintzen direnak eta ezinbestekoak direnak, ba, zuzenean udalak kudeatu behar dauzela e, pentsetan dugu. Horregaitik, kasu honetan, aurrera pausuek direla ikusten dugun arren, ba, gu abstenidu egin ginen. Bardin egin zeuen elkarrekin Podemoseko zinegotziek, eta bueno, onartu izen zen e, ganerako amaika bosken bi. Osoko bilguran bertan esan bestelako galdera ezekarpenik egon, bai euki dugu aukera aurreko asteetako batzordetan, ba, beste gai batzuri buruz e, berba egiteko, eta esaterako lurralde batzordera gu geuk EH Bildutik eh, eroan gendun gai bat, badakizue oindala aste gitxi bide bidegorrie barriz zabaldu dela ba hainbat denporan hor urpartzuergoa obra batzuk e, egiten ibili ostean eta bueno ba lan horrek e, askotan pasetan dan moduen eta normala dan moduen ba kalte batzuk eragin dauz ba gu inguruotako bizilagun batzuka egon ginen ikusi gendun inguru batzutan ba ba zelan geratu dan eta kalte horrek zeintzuk izen diren ikusi dugu ur partzuergoak e, ba bueno, ez dauzela bere egoera originalera esan daigun bueltatu ba, hainbat kontu eta egi esan ba, errepidean hainbat e, kalte geratu dire eta ba, bueno, uste dugu horren arduradun egin behar direra, baina horretanako eh, horreklamatu egin behar dela.